Ais Yang adalah seorang perika pilah yang muda dari Taiwan. Ais bekerjasama dengan Work Target untuk mengeluarkan satu reka bentuk bilah pisau yang dinamakan Kavias. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat yang di samping keluarga yang tercinta dan bergembira menyambut Idul Fitri. Kavias atau bilah seratus tapak ular atau sahabat dalam bahasa orang asli Bunun dari Kepulauan Taiwan adalah tema di sebalik reka bentuk bilah untuk bertempur dan juga memburu yang menjadi kawan bagi seorang wira atau bagi sang pemburu. Secara keseluruhannya dari sarung kadex ke gagang jiten dengan bilah yang bersaduran satin eh, menunjuk pada jaminan mutu yang tinggi dari work dark gear. Sarung bilah yang diperbuat daripada kaidex ya, menggunakan kaedah lapisan yang melekat bilah dengan rapi bersama gelang tali pinggang nylon langganan khas untuk sisipan pada tali pinggang gagang G10 yang dibentuk mesin 3D dan membundar halus yang mudah ditanggalkan untuk dibersihkan atau diganti memberi berbagai posisi genggaman yang memusat segala tenaga pukulan yang maksimal kepada genggaman yang lebih terkawal pada paduan jari di hulu bilah dengan rasa seimbang. KVS diperbuat daripada besi SK85 dari Jepun yang berpaksi penuh dengan ketebalan 5.8 mm atau 0.23 inches eh, dan diasah melengkung dan bermata cembung. Juga disepuh dengan teliti ke tahap kekerasan 56 ke 58 Rockwell dengan diolah tempa dua kali ganda untuk keutuhan dan keanjalan membuat bilah mudah diasah di mana-mana. Berat bilah bersama sarung Kydex 757.6 gram atau 26.72 ounces. Berat bilah tanpa sarung 582 gram atau 20.5 ounces. Dan berat sarung sahaja 175 gram atau atau 6.17 ounces. Panjang keseluruhan bilah bersarung 43.7 cm atau 17.2 inci ya, dengan panjang bilah tanpa bersarung 42.6 cm atau 16.8 inci panjang mata bilah 25.5 cm atau 10 inci ya, dengan panjang mata bilah yang diasah tajam 24 cm atau 9.5 inci. Panjang gagang jiten adalah 16.5 cm atau 6.5 inci dengan tulang belakang bilah yang diasah 90 darjah menggoris batang api menjadi lebih mudah. Uh, tepian bilah diampas uh, bundar memberi keselesaan pada pengguna tanpa merasa sebarang gigitan. Kalias akan merasa lincah, tangkas dan ringan bila dimainkan bagi bilah bertempur atau bilah memburu ini yang agak besar bagi ukurannya. Mari kita buat perbandingan ukuran KVS dengan dua bilah dari Woktaf Gear sendiri. Yang pertama adalah sebilah pisau yang dinamakan Atayal, sejenis bilah yang digunakan oleh suku Atayal di Kepulauan Taiwan. Dan yang ini pula dinamakan Lanzetta bila mereka bentuk moden dibuat untuk memburu juga. Inilah dia kawan-kawan, perbandingan secara ringkas dan rentetan tiga bilah dari Worktop Gear dan anda tidak akan kecewa dengan salah satu pilihan dari tiga bilah ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami sekeluarga kepada kawan-kawan subscribers dan YouTube semua.